сәлеметсіздер ма құрметті қасиетті айналайын қазағым қазағым билікке айтарым бар мына билік мына ғасыр биліктің ғасыры болды 21 ғасыр биліктің ғасыры болды өңкей жемқорлар қаншерлер, өтірікшілер өтірікшілер ә, өтірікшілер халықтың қамын ойламайтұғын жемқорлар өңшең Осы ғасыр 21 ші ғасыр осылардың ғасыры болды. Еш қашан мұндай бәлені көрген емес едік. О, Алла, не болып кетті. Мына 21 ші ғасырда ғасырда аналардың зар жылағаны, әкелердің өкіріп, боздап жылағаны, туыстарын іздегендері, бауырларын іздегендері, жас сәбилерінің мазарын мазаратын ашып тексерткені ойбой құдай не дейін тексерткені бұл 21 ғасыр халыққа күйік боп келді бірақ билікке билікке нағыз биліктің 21 ғасыры боп келді деп ойлаймын өйткені биліктегілер халықты ойлап жатқан жоқ тек қана өзін ойлап отыр бұл назарбаевтың қалдығы назарбаевтың кіләні ә, бұл назарбаевтың иті десем де болады арқасынан еріп жүрген мәхмә деп күшігі десем де болады тоқаевты тоқаевтың қасындағы уәзірлері де оңып тұрған жоқ Кәрін кім еді ол да оңып тұрған жоқ ол қазақ халқының кім екенін қазақ халқы кімдер ол кісілер қазақ халқы қандай адамдар бұрын кімдер болған қазір не болып отыр бұрын кім болса қазір не болып отыр соны білмейтіндер өңшең өңшең топас жиналғандар назарбаевтың тамағын тамағын жеп назарбаевтың табағын жалағандар отыр енді тағы айтарым бар кеше думан мұхаммед кәрімді Э, кім э, өтен э, шейіл бауырымызды тіркемепті неге тіркемеді екен деп оқыдым неге тіркемеді екен оқыңдаршы деп немереме оқытсам алматыдан астанаға көшіп келгені үшін тіркемепті ей бұл азаматтар қазақстанның қазақ халқының осы қазақстанның азаматы шетке көшкен жоқ қой шетке көшкен жоқ шет мемлекетке. бір қаладан бір қалаға жағдайы үшін бала шағасы үшін көшіп келген қазақстанда отыр неше жыл қызмет істеп жатыр мына э, э, өтен өтен мырза өтен мырза бүкіл мемлекетті аралаған адам мемлекеттердің қай мемлекет қандай болғанын білген адам қалай өмір сүріп жатқанын білген адам бұл өте сейіл осы азамат азаматты тіркемегеніне жаман ашуым келіп отыр тіркеу керек еді осы азаматты тіркегенде бір қатар ретке келіп қалар келер еді оған көзім жетеді тіркейтін адам таппай отыр ма тіркейтін адам әне ермек бай отыр түрмеде қараңғы түрмеде халықтың қамын ойлап жүрген адам одан міне мұхтар жәкішев отыр жанболат мамай бар санжар бұқай бар тағы да белсенді жігіттер бар неге осыларды тіркемейді неге тіркемейсіңдер ол биліктегілер көрлер өңшең көзі тұғын көрлер ақылдыны таптап ақымақ билеген заман ғасыр болды бұл ғасыр сондай бір оңбаған ғасыр болды алла әйтеуір қазақ халқыма деніне саулық берсін деп ойлаймын өзім алла тағала жанұялары аман болсын қазақ халқымның қайтейін енді қолымнан келерім жоқ әбден қартайып отырмын өзі заңға заңда заңнан хабарым бар еді заңда істеген едім сондықтан ойлап отырамын ойпырмай бұл қалай болды екен деп не э, анау қажыны амантай қажыны сайлаймыз депті тіркейміз депті тағы бір жетпіс екі жетпіс екі жастағы біреуді тіркейміз депті олар кімдер амантай қажы алпыс жасында мен қызға үйленем төртінші қыз аламын деп отырған ақмақ қанды қаңтарда олар қайда жүрді неге сол кезінде олардың даусы шықпады о биліктегілер көздеріңді ашыңдар көр болмаңдар кімді тіркейін деп отырсыңдар олар кімдер кімдер олар ойлану керек айту үшін сөйлеу үшін істеу үшін ойлау керек жұту үшін шайнау керек қазақтың сөзі бар осындай ойланып сөйлеу керек ойланып істеу керек кімдер кімдерді тіркемекші бо не недей но алла алла мыналардың басы істемей қалған екен ғой есі дерті өзінің қарны өзінің отырысы әне өзбекстандағы бір қазақ депутат халықты алдай алмаймын халыққа өтірік айта алмаймын деп мандатын столдың үстіне қойып қайырласып шығып кетіпті әне ә неге біздің депутаттар сөйтпейді депутаттар креслоға жабысып қалған ба кілейлеп ұялмайсыңдар ма депутаттар сендер орындарыңды босатсаңдар осы жастар келер еді жастарымыз қазір ақылды жастарымыз білімді жастарымыз беймарал халықты халықты э, жетектейтін халықтың қамын ойлайтұғын азаматтарымыз бар әрбір облыста бар әрбір облыста бар тағайдам әрбір облыстан тіркесеңдер сайлауға міне сонда біздің халқымыз реттелер еді халқымыздың қарын тояр еді халқымыздың көзі ашылар еді деп ойлаймын биліктегілер әлде ойланыңдар ойланыңдар егер қажы тағы бір жетпіс екіге келген тағы сексенге келген олжас сүлеймен кім еді ол өзінің ана тілін қорлап жүрген жалғыз анасына қарамай кеткен олжас сүлейменов ол сексенге келіп қалды емес па ұятсыздар арсыздар сайлаймын десе сайлана бере ме екен ей ойлаңдар амантай қажы сен кім едің қыз аламын қыз аламын деп секіріп жүрген жын шайтан едің жастарға орын беріңдер жастар сайлансын бізге жол болсын о бізді шақырмай қойыңдар жігіттер ақымақ болмаңдар ойланып істеңдер жастар отыр деп неге айтпайсыңдар жастардың барлығын қалықты билейтін жастарды қамап қойып өңкей бір кәрі құтаң өңкей жүдеген арамза жемқор назарбаевтың қалтасыман аяғын сүйген табағын жалағандарды сайлағанша оңбағандар ойланып істеңдер егерден тағы тағы айтарым бар ойпырмай бұндай мұл не деген масқара бір орыннан әкеліп екінші орынға қоя салып кімнің жиені назарбаевтың бірдеңесі тоқаевтың бірдеңесі пәленшенің туысы жиені президент мырза айтқаның қайда президенттің туысқандарын депутаттардың билік басында жүргендердің туысын сайламаймыз дегенің қайда неге сөзіңде тұрмайсың еркексің ғой қазақтың қаны бар әйтеуір сенде қазақтың діні болмаса да тілі болмаса да қазақтың қаны бар емес пе сенде неге сен ойламайсың әлі ұйғырлардың ауданы туралы айтқанымда бір ұйғыр айтқан екен жазыпты комментарияға қортындыға. ой әже тыныш отыр ә, немене саясатта қандай ақың бар саясатқа қатыспа қартайғаннан кейін тыныш қана отырмайсың ба деп жазыпты ол да бір топас екен ол бір қытайдың жемін Бақан шая бақа шаяндарын теріп жеп қытайдың аяғын жоп қытайдың қанасын жоп жүрген ұйғыр бұл ұйғырларды құрту керек ассамблеяны тағайтам жабу керек ассамблеяның қажеті жоқ дейін біреуді тіркеп жатыр екен о ассамблея кім кімдер олар қайдан келгендер олар неге көздерің ашпайсыңдар қазақ тілін білсе болды қазақ э, қазақстан мемлекетінің құжатын береміз деп әні қытайдан келгендер жүр моңғолдан келгендер жүр әсіресе қытайдан келген бауырларымыз жүр тентіреп құжат аламай 8-9 жылдан бері неге соларды көздерің көрмейді неге соларды шақырмайсыңдар неге соларға қазақстанның қазақ халқының құжатын бермейсіңдер қазақстанның неге сендер қытайдан жылап жүргендердің бәрін алып келмейсіңдер өйткені тоқаев сен қазақ емессің таза қанды қазақ бұны істемейді таза қанды қазақ қазағын өзінің жылатып қоймайды оу баяғыда ата бабамыз жесірін жылатпаған жетімін тентіретпеген еді сондай бір сіз сізбіздігі бар қадір құрметі бар қалық едік бәрін жойдыңдар топастар орындарыңды босатыңдар жастарға беріңдер тіркеңдер жаңағы мен айтқан ермек нарынбайды тірке мамайды тірке мұхтар жәкішевті тірке анау әбләзов отыр өзі батпаққа батып отыр енді нарынбайға тиісті мамайға тиісті енді келіп арман шораевқа тиісіп отыр ой мұхтар әбләзов тыныш жүр батпаққа батып отырып сенің ананы жаманда мынаны жамандағанша өзің жағдайыңды жөнде сен 25 жасыңда алтыннан сарай салып тастағансың егер келетін болсаң халықты сүлікше сұратұғының дәл өзі боласың сен келмегенің жақсы келетін болсаң бірақ ойлан сені халық жолатады екен деп ойлама сондай азаматтар тұрғанда саған жол болсын францияда білді сенің кім екеніңді сондықтан ананы жамандап мынаны жамандап өсекші қатындар ұқсамай жайыңа отыр міне осы менің айтарым